Hackers. 100% hackers. Caraca. Marked a location. Watch out! beklerim bir tur. Şarjör değiştiriyordu. Al dostum keyfinize bakın da. Az sonra hile deyip koşup geleceğiniz geri. Ha bu adam birinci... Lan bu hem hile... Ulan bu şey hilesi de yapıyor hem. Uçak uçak şey... E, UC hilesi falan kanka. Ulan kila alayım dedim ya. Yerde sürünen biri vardı. Nerede abi bu adam? Sol geçti. Sol. Tamam bir daha. <laughs> tamam kanka. Bak isterim. Aha yakın. Geldi biri biri Aha, geldi. geldi. Alo alo. Çok Bir şey diyeceğim izlemek hile. istiyorum. Hile hepsi hile kanka tık tık tık tık sıkıyor. Çok az canı var Bak Dari Vam DS. Şunun ID'sine baksanıza kanka. Dahil olduğunu bile bile gösterdik ama. Ge- Aynen. Suç bizde. 519. Bizde. Adam buraya ama ne kadar hızlı gelmiş. Vehicle. Where? Coming this way. On top of this hill. Enemies ahead! There's a moped. I'll be, I'll be out in the open. What? No, that guy's a hacker. That guy's a hacker. Hacking. There is no way. There is no way. Yeah, I mean, he's hacking. It was obvious. <laughs> yeah, that was so obvious. Like, he literally two tapped me, two tapped you. Game over. Yeah, and I had a, I had a shot at him too. అక్కడ అక్కడ خیلی. نکنی اخذ دمج اخذ دمج ها ما معي طلق انا طلق شو تعال طلق شو يي يي تعال تعالي تعالي تعالي شغل شغل ماجيك جيلك جيلك جيلك ثواني بلايز got سبلايز بشنا اليسار يي والله لين تفنى هلا طب ها خليته يقتلني ها السلام عليكم يلي بالعام هلا هو بعيد يكون بعيد عن بعيد معلم هذا رحله الى زحله هاد ما تصير سنجل اي عارفه لابس اسود وينه؟ ما ادري ما ادري يا يسار يسار يسار ايش ايش صار بال افترت الشاشه اني هم اني هم افترت الشاشه يا اخي انا يوم الشاشه افترت من من قوه الطلقه مالته يا اخي شوفوا السكنات الكل مسج ايش لا بلحقك هيرو انا بسياره طب تعال لي انا لحقني لا ليش ما تلحقني انا طيب مين يوقعك ابو السبيد صح؟ يا زلمه سبيد مين يا زلمه ولا سبيد ولا اشي امشي امشي امشي وات اوه آه. مسدس <laughs> <laughs> يا سبيد ولك سبيد لكم ابو السبيد يا عمي لو معي مصاري بتردوا علي لا بس طلع طلع من وين جانا هذا وينه وينه اعمل عليه سبيد ايوه ايوه ايوه مسدس مسدس خلي نروح لهم سبيد اوه سبيد سبيد يا عمي ما بتردوا علي ما بتردوا يي تخيل يبلع نوب نوب يبلع خليك عليه عبود بالله عليك خليك بالزيت خليك خليك عبود عبود تريك لي لايف لي اللايف لا يا ربي <laughs> بنط بنط وين نط طلع بالسما فوق يا زلمه <laughs> تخيل والله عن جد إيه ببجي لسه فيها خليك اشاك دوره دوري بقى لما بدي خليك اشاك دوره خونا نه نه هیچ چیز نه يا سبيش تاوتار از پیش نمی میفهمه لوکیشن داره که دو نفر سش ميكنا میکنن تدای نوما نوما دوما آمد اوه دست لعنت بهت مش نیش بده یقدر بگیر. مش بش خوبش آره دیگه دیگه شم دگیش میایاله بابا تو یک مدین برانداخت نمیفهمی منم هم تو دیگه شما دیگه شما پش پش کی پش خونده बहुत زیاد है बहुत زیاد है میبره شما بگیریم ما دوتایی برای میگیریم اوه خونا را یک مرمی آخریش آخریش صرف آخریش یک ماره صرف آخریش دنبال دنبال دی دنبال لفر خش دی یک تا مانده ده گرده گرده دم خلاص شد